forse molti saprete, c'è un evento storico che si sta svolgendo in cui tutto il mondo evangelico sta partecipando. Questo evento è l'Expo che ha lo scopo di poter fare conoscere tutta la produzione più interessante dal punto di vista culturale, dal punto di vista di video, dal punto di vista di audio, dal punto di vista di musica e di qualsiasi altro prodotto che ha a che fare col mondo cristiano e io voglio dirvi che come Parola della Grazia noi stiamo partecipando, saremo presenti e credo che sarà un momento importante per la partecipazione di tutti, così vi voglio invitare a chi ancora non ha aderito di poter aderire a questo evento che è un evento storico, un evento importante e sarà anche un momento di incontro, di comunione e di conoscenza. Dio vi benedica. siga, siga. Hay alguien que va a correr en los pasillos y dice, ese es mi rompimiento. One, two, three, go. Vieni, vieni. Vieni bello, vieni da zio tuo. Vieni che, che entri sano esci indemoniato. Sì, sì. Ecco, eccolo qua lo oh Spirito Santo, guarda, guarda che roba, di è. Belli i frutti, eh? Biblici, molto biblici. Eh. eh. questa è la moglie di Guglielmo Maldonado. Questo è il super apostolo che è è? Ecco qua, mo riceve l'unzione, ti è casca all'indietro. Se si se sì, è sta lugar, se sì. sì. Chi è? Ah, mamma mia. Sangue di Gesù Cristo, lavaci. Alleluia. Che Gesù ti sgridi. Chi è? Guarda, co come una sardina. Chi è? Indemoniato al 100%. Quelli sono demoni, sono spiriti di demoni. Che Gesù ti sgridi. Signore, lavaci col prezioso sangue di Gesù liberaci da questa gente. ok va bene così Mi asignación la mi asignación extraer su poder sobrenatural. Portar la su potencia sobrenatural. Soy enviado por Dios. enviado a partir de Donde quiera que voy. Dovunque vado. A traer su poder sobrenatural. A portare la sua potenza sobrenatural. Soy enviado por Dios. enviado a partir parte Donde quiera que voy. Dovunque vado. A traer su poder sobrenatural. A portare la sua potenza sobrenatural. una vez que entendemos Una volta che capiamo ¿Cuál es, qué es un apóstol? cos'è un apostolo, Es uno che tiene un'assegnazione. asignación, è qualcuno che ha es uno un'assegnazione, che es enviado. è qualcuno che è inviato. Cuando yo voy a un país, Quando io vado a un paese, Io voy con un'assegnazione. asignación. io vado con assegnazione. Cuando yo voy a un paese quando Io vado in un paese. Io voy con un'assegnazione. Io vado con un'assegnazione. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga i pastor. Dios bendiga a los maestros. Dios bendiga maestros. Son hombres y mujeres de Dios. Son uomini e donne di Dio. Debemos honrarlos. E li dobbiamo onorare. Pero un apóstol es otra cosa. Ma un apóstol è otra cosa. Viene con una asignación. Viene con asignación De Dios. Da parte de Dios. Y lo que estoy haciendo en esta mañana. E lo que sto facendo qui questa mattina. Es una asignación. È un'assegnazione. Establecer al apóstol. E stabilire enviarle Enviarlo. Inviarlo. Comisionarlo. enviarlo. ¿Puedo escuchar un amén? Levanten todos sus manos y diga, Jesús es bueno. Alzate tus tres manos y dice, Jesús es bueno. Voy a poner mis manos sobre él como apóstol. mis manos sobre él como apóstol. Y comisionarlo a la asignación que Dios le dio. Y lo envío a la su asignación que Dios le ha dado. Padre, muchas gracias. Padre, molte grazie. Muchas gracias. Molte grazie. Establezco. Stabilisco all'Apostolo Lirio. L'Apostolo Lirio como apóstol del cuerpo de Cristo. Como apostolo del cuerpo de Cristo. Asignado a este territorio. Assegnato a questo territorio. En esta mañana. Questa mattina. Como apóstol. Come apóstol. Pongo mis manos. Pongo le mie mani. Padre, pongo mis manos. Padre, pongo le mie mani. Sobre su vida. Sulla sua vita. Y es comisionado. Ed è inviato. Lo comisiono. Io lo invio. Para su propósito. Nel suo proposito. Su asignación. nella sua assegnazione. En este territorio. In questo territorio.